ဟယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တာမှာအရင်ရေးကြည့်ရတခုကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တယ်ဖယားကိုဆုတောင်းတယ်ဆိုတာခရစ်ယာန်အသက်တာမှာကျွန်တော် Christian life မှာဒါကကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်နေကြအရာဝိပုစီဝေတွေလုပ်ကြတယ်တရားဟောချက်တွေကျွန်တော်နားထောင်ကြတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒါတွေလုပ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကြီးအရင်အမြင့်ကြီးကဘာလဲဆိုတော့ထိုဘုရားသခင်နဲ့အဆက်သွယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ relationship တခုကျွန်တော်တည်ဆောက်နေတာတကယ်တော့ဘုရားနဲ့ fellowship လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဖန်နာလည်းပြောက်ပြောက်နာကောင်းလူကဲထူကောင်းဆုံးငင်ဘစင်တူကန်တေကောင်းဆုံးပင်ငိုင်ကဲအတက်တကအီပြီးပင်ဘန်ဇောယမ်ချလေ Christian life အချိပင်အတုံ mi te nun tap dan pe tak ta to ten kem pe abul pi banghang ki yam chile pasien to ikizop na nari mo kai pe phan na la biak piak na khongi kein pasien to zom khalawin to pai i it na la nga lo pasien om pi na la nga lo pasien ho pi na la nga ke leng pen ei la asamok mok to ki bang mok i ve pasien maya la asai i ve tu ring ngen ning ei ben la asai lo ve pasien tung la samok mo kilo e pen la tung to na pasien to akisom te hiang ikisom nai ve tu pi zo abul pi tak tak ben to hai zo hai tu pi ben amen thu ngen chin al en it get camp ben it it camp ngen zel man ta to na ni lo e abul pi re sung pi tak tak ben bang yam chile it it camp angen be kilo ding e ama o izap donga pok pa to kiong lim khom le hang amen Amen. Ei hou na zo ozong man sa digin ama hou na ozong tua onem izak dong à. ha tu ngen le hang hun la kom le hang tua pen tua pen tua pen tu ngen na so ano pen pen ong suak ding tai ve hallelujah tôi mình toy man kisop na hi khasiam chau pen ei to ngom ko pen atak Ông ongom pi na nyam mau do so la kaum ma Ông ongom pi pen hoi ma e องอมปีเกนีินกี่ยวเกลงนวมลอยเวฮัลโหลนลอมขนาดนตัวสินเวอินลอมปาตโนมคอมเกนังนาเซมเกอามาอมลำตรงนังเทมลโลเจีมแตเมลโลกิเทหบอบอลฮัลโหลนวมาสัตยานลอมเตวังอิสันสันเลเป็นขัดขันนี้จะไม่นี่กุมขัดบางเจ้าองนุสเลลดีไงเว นังตะกิสมนอมนอนหลอดไ้เวไอ้จงินหูปาคาเสียงจบไอ้นาคาเลอามันเป็นบังซาบังซาตาไอ้ลำปนากิสมเกตะเปเลหังสงองอินนาเป็นเลียนลมะมาไอ้มันนะองมปิเตเตเป็นหูปาคาเสียงจบฮีฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาไอ้วิญญาณนกาจนเนี่ยบาจังดุชีไปเรสโลตูดีจนเราก็จิตโตจังดุชีไปรับจิตเนี่ย သူနဲ့မိသားရဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့သူကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘက်ကတခါမှသူနဲ့အဆက်အသွယ်မယူကြဘူးတချို့ကပြောတတ်တယ်ချီးမွမ်းကိုပဲချင်းတိတ်ပြောတာပဲကွာဒါပေမဲ့ဘုရားတော်မိတ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါမမှန်ဘူးချီးမွမ်းကိုပဲချင်းပြောတယ်ဘုရားမိတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမမှန်တော့ဘူးချီးမွမ်းကိုပဲချင်းအနှစ်သာရကြီးရပါလဲဆိုတော့အရင်အမြင့်ကြီးသည်ထိုဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ် တခြင်းကိုကျွန်တော်အဆောင်ရှိပါမိန်းကလေးတွေကောင်မလေးတွေကြွေအောင်ကျွန်တော်တခြင်းဆိုပြတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုကျွန်တော်ကြွေအောင်ဆိုပြနေတာမဟုတ်တာအာမင်တခြင်းကဂျားခံတစ်ခုပဲ instrument တစ်ခုနေတယ်သဘောထားလိုက်တကယ်တော့တခြင်းအားဖြင့်ဖခင်ကိုကျွန်တော်အဆက်သွယ်ယူနေတာပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ကံမှာအနှင်းကံကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေတောင်းပြီးတော့မှပြီးသွားတာမဖြစ်ရဘူးကျွန်တော်တခြင်းဆိုပြီးတော့မှ ဖရာသခင်ကိုအဆက်အသွယ်ယူသလိုပဲဆူတောင်းခြင်းဆိုရဲ့အရင်အမြင့်ကြီးဟာလည်းပဲဖရာနဲ့အဆက်အသွယ်ယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တရားဟောဒေသနာချက်တွေကျွန်တော်နားထောင်ကြတယ်။တရားဟောချက်တွေနားထောင်ကြတယ်။ဘာတွေ့တယ်။ဖရာအတန်တော်ကိုတရားဟောဆရာအားဖြင့်ဆရာမအားဖြင့်ကျွန်တော်နားထောင်ကြတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘိုးအရေးကြီးတာထိုဖရာနဲ့အဆက်အသွယ်ယူခြင်းပဲ။ကျွန်တော်ပြက်သွားကြပြက်ပြက်သွားတာပဲကြရဲရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဆက်အသွယ်လေး ။ तू ကတော့ဆက်သွယ်ခြင်းလုံးတော့တကူးတကကျွန်တော်နဲ့တူရှိပေးတယ်။အထဲမှာတော့လာနေပေးတယ်။ကျွန်တော်ပြတ်သွားပဲကလေးကလည်းကဲတင်ချင်းရခဲ့ရ။ Hello ထိသွားလားမသိဘူးနော် sorry နော်ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်ခွန်အားရရင်လည်းရမရရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးနောင်တလောက်တော့ရဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေတခုခုရပြီးမှပြန်မယ်အတူရှိပေးတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခါမှစကားမပြောဘူးဘယ်ကလေးကလည်းကဲတင်ချင်းရပြီးကလေးကကဲတင်ချင်းရတဲ့နေမှာတော့အမလေးမျက်ရည်တွေနှက်ချီတွေထွက်ဟိုရဲနောင်တရပါပြီဆိုတော့မှအပြစ်တရားတွေနောင်တရကြဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုခံယူအရန်ကိုချုံငိမ်ကြတယ်ဘုရားနဲ့အဆက်သွယ်ရသွားလို့လေဘုရားနဲ့အဲ့အဆက်သွယ်ရတဲ့နေ့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ကြဘူးလူတွေကလေမေ့လို့မရဘူးပြန်စင်းသားတိုင်းမှာလေအဲ့အဲ့နေ့ကိုပဲပြန် ငြိမ်ရောင်နေကြတယ်အခုထိပဲအဲ့ဒီပြီးတော့အဲ့ကလေးကလည်းဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်လည်းမယူဖြစ်ကြတော့ဘူးတော်တော်တော့အဆက်အသွယ်ပြတ်တာတော်တော်ကြာပြီ connection တိတ်မကောင်းလို့လားမသိဘူးဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဝိညာဉ်တော်ကအလုံးလုံးရင်လည်းသူရှိပေးတယ်ဘုရားကျောင်းသွားရင်လည်းသူရှိပေးတယ်ကျောင်းသွားရင်လည်းသူရှိပေးတယ်အမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပဲအချိန်မှာပဲဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ယူကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလုံးမှာဒါမှမဟုတ်ကျောင်းမှာ ။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်တခုခုအစင်မပြေတဲ့ချိန်တခုရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လူဆိုတာလေခလုတ်တီမှာအမိတာဆိုတော့ပဲဆူတောင်းတက်လာတယ်။ဒုက္ခရောက်မှဟက်ဆတ်နာခေါင်အစ်တော်တက်တက်ချန်ပင်ကွာမကွာမကွာမဒန်အကြီးရအုံနွန်လို့ကြည့်အလုံစင်ဆွာအုံတိုင်ချန်အားပစီယန်ကျန်ကိဇွန်ပနိုင်ပဲနထုငက်ဇုံပင်နိဒငါနထုငက်တကိဘန်နွန်တော့ na lung sim aveka sung kya ya ta nai be to changa hello, sung kya ngen ke to pa hi kana se vai to ke sai nang man ong lak ta in hi thu hi la pe ma tel zo kang hi chi na na se na to ke sai ai ke na sang lai ale na sang lai to ke sai ai ke le hi na biak na vai to ele tong biak na vai to ke sai na tel lo tak tak changan na hak sat lot chang thu ngen ke to le khát sang chốn pen kapil nakat ong hon lian nge nun negat wale kong pekin inga chi pasian pen ong pen wom lua ong om pi ngiat pasian ai ve bahang nga lo nghe lo hi ve amen bahang nghe lo inga khak ding lao hi ve ngầu ngầu ra ra တောင်းကြတော့တောင်းလင်ရကြလိမ့်မည်တဲ့တောင်းရင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲမတောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့မတောင်းကြတာလဲတောင်းရင်ရမှာဆိုလို့ဟယ်လိုမတောင်းဘဲနဲ့လည်းဘုရားကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးကျောင်းမှာဗာပြောတယ်တောင်းတော်သူကိုတာ၍ကောင်းသောအရာကိုပေးတဲ့ဘုရားတဲ့ဟာလေလုယာ ทุ่งเงินกิเลงส่งเบลตุปันทุบังเปียกมาเออุ้งเปียกมาฮีไอ้ส่งนะมาเตอเลียนกุกส่งบักใจตาทุ่งเงินเตะอะไรเงี้ยอะไรกันเลยอ๋อยจออพะจออภัยเดินตุปาเปเซนจิมอกไอ้เฟ่ฮาเลลูยาอาเมนแล้วจะทุ่งเงินนี่เจ้าอ่ะขณะสุดท้ายนั่เองข้าจะรอบัสเซียนเป็นนับพิลนาขัดองค์หงนเล็กเดียนตอนนี้ตัวนัสับนาตะกิใส่เป็นนังเตลปะ นี่ดังอ่ะนั่นไอ้ท้าเป็น ในขจังแปลกซ้อมเลยแปลกงานนั่งอ่ะจังอ่ะตุนนั่นเสร็จน่าเป็นเตลเปียนตาในจังอ่ะน้ำมังเป้าน้ำมังห้ามของนั่นเปลี่ยนจังอ่ะบางเจียตาแปลกขัดแปลกขัดแปลกเกี่ยงขันสองซ้อมเลยเกียรของขันโตตายซ้อมนี่ของปอดขัดหน้าตาย ฮัลโหล ตัวเล็นังมังเป้าไอ้ตระกาศเตลตามองจีเตลหินสามลงมังเคียดาเขียนะ ตัวเกนเป็นตัวเกนนบนาหินเจเจฮัลโหลเอาตัวเต็งตัวเล็มเล็มแกด้านได้ไหมอาเมนဝိညာဉ်တော်တင်းကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်တဲ့ကောင်မှာအဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားနားလည်သွားတယ်ခင်ဗျားအရင်တော့နားမလည်တော့ကတော့တဏှာကြီးကို15ဒေါ်လာလောက်ရတာကနေဒီအလုံးချောင်းတွေနားလည်လာတယ် အော် boss တွေရဲ့စကားတွေနည်းနည်းပပနားလည်လာတဲ့ခါကျတော့ခမလူရည်လဲလာတယ်လေဆိုဘုရားကလည်းခမဉာဏ်ပညာကိုဖွင့်ပေးတဲ့ခါကျတော့ခမနားလည်လာတယ်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့တနာကြီးကို18ဒေါ်လာတချို့ကရတယ်တချို့ကဒေါ်လာ20တွေပါရလာတယ်အဲ့လိုရလာတဲ့ခါမှာခမနော်အကုန်လုံးနားလည်လားဆိုတော့အရင်ကြီးနားလည်တာတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်မက်အနဲ့ပြန်တယ်လို့ပဲသူပြောသမျှအားလုံးကိုဒီဟာပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခမနားလည်လာတယ် ဆိုအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားကတင့်ကိုထောက်ပံ့လာတယ်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာအပြင်ခမားရလိုက်တဲ့လဆာတွေလူဆိုတာအိမ်ဖောင်းတော့စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတလို့ပဲခမားကလေထင်တာကခမားဆူတောင်းတဲ့အဖြေကိုရတယ်ဆိုတာခမားမိတ်သွားပြန်ပြီအဲ့မှာဖရာသခင်ကိုခမားခောက်ထားပြန်ပြီကိုတိကိုတက်ကိုကြောင်းလို့ထင်တဲ့သူတချို့အများကြီးရှိတယ် တချို့တလေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဘေးနာလို့ပြောပါဦးနင့်ကိုပြောနေတာလို့ပြောလိုက်အာမင်ဟာဝေချန်အလေဟီကိစကေယကလိုက်ဆိုင်နဆုံငါခေါင်းအောင်တံပြန်ချန်ကနန်းပြလနာဟန်ခေါင်းကိစပြန်တာရဲ့နန်းအတိမမခေါင်းကိစပြန်တာရဲ့အာမင်တက်တခင်ချလေဟန် ตัวปิลนาเตยนามามาส่งกวางเปียกไอตาอาบุลพี่เป็นปัสเันมาเอเวต้องปังเปียกสักเป็นนังลุงน้ำเกาดิงบ้านะนั่นจงเอ็ดองดองเป็นปัสยันไอเวนั่งเอ็ดงาไอเวตักตะกาตัวเป็นปัสยันองพปียกเจ็บปัสเัียนแกงะป่าต่อยนั่นเลยมินจันนันเพียกดิ้งเปโลวินหนังเล่นนังกิษปียนไอเวป่าต่อยนาเข้มเป็นนั่งตังไอเวปัสยันตังสักโลไอเว ตัวปนับบัง ลำกี่เขียบยันตาตอนนั้นลำเขียบเจียงกับบางเจตาสุมของตั้มเพียนเจียงไอ้รู้ใส่ของไปเทียเปลี่ยนตาบาใส่ของอ่ะตูกในเวอปูกในเวให้แปลงสไต์จะเซนอปูกได้จีเรียนล้วนเสซนอบาของอบาของอ่ะตูกดีกับกิลอมเพียนดีได้ ဘာမှခမဘသူမှတခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးခမကြိုက်လို့ကိုလဲတာကျွန်တော်တခုပြပြမယ်ခမကယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသားနော်မယုံကြည်လို့လဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟယ်လိုခမယုံလားယေရှုယုံလားယေရှုသုံးတဲ့အသွေးတော်ကခမအပြစ်အားလုံးကိုစေးကြောပြီးကြောင်းယုံကြည်လားယုံကြည်ရင်ခမဘုရားသားဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်မလားဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာခမမလဲဘူးလား။ พี่พี่ไม่เนาะพังมาตอดูเล่เลยคนจะเล่ตอเล่พี่อาจจะกินอ่ะเปลี่ยนดอยาเยวิญญาณเราอาจจะติงโกเปลี่ยนสวยทุบไก่ลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาอภูกเงยลูจีบังเปนฮัลโหลอภูกเงยลูจีบังเป็นอมตักตักคนลูอีเว อเมน ยซูก็สิกุมปาเลคนปาตันองตันปาอุมกินเยกูนับพีมาหังเงินภาษาอันตาก็งกินซาจิกิเทยเกกูนับพีมาหังเงินไอ้ส่นนะคุณขัดเตะเตะเจงอ่ะอีบุคุณเป็นโนมเสียเวอุลโลปีปีมาคิบุกไอ้นั่นแหละโนนับุกเงี้ยนะเนี่ยนมอนันขัดอับุกเงี้ยลุล่าตกินไหมชิเลียนลวนเพี่ยนเสียไอ้ดิ้งบังเก่แบบ 그런 레레 아멘 아부 ngay tên khurong lam sun wala chilo ring amen ba yam chre ne vek bwan na chang ba i me le len ki thei le le ma ki buk ba pa hi ve to i buk chiang a à. ei ka siang chon ong nu sia mo chre ông nu se ton lo i ve amen there is no more condemnation If you are in Christ Jesus, if you believe Christ Jesus as your Lord and Savior, there's no more condemnation. Basiani mitika achapte kitsape ma pen kwa ma kwa ma in mo kok thainon lo ding chi mo koi Hallelujah. Hallelujah. Rom lai kak alian giat aneu khat pan ni na sim tua kim กีโกกเราจริงๆข้าเสียงจนองโกโกกตะไปในสักบัเลยฮิโลเย่ข้าเสียงจนเป็นมิดิกอีลำเจสุอ่างาะเจสุสิสนางาะมิดิกอิตันลำเป็นองเตลสักตักตักเป็นฮูปะข้าเสียงถุยจะสลายไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาองปองโตกิกเดนเป็นฮูปะข้าเสียงจมาไอเวจนรู้กูเลยเยซูคริสต์กาก็อภิเษกเดินดลานามมขเมรก็จนว่าอภิเษกเดินดลา ဒါမှဝိညာဉ်တော်အပြစ်တင်သလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ချိန်တိုင်းမှာစဉ်းစားမိတာတခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ပြီးသားတယောက်ကိုဘယ်သူမှအပြစ်တင်စီရင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုယောမရှစ်အခန်းငယ်1နဲ့2အရာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ခမည်းလဲကောင်းလဲလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလဲခြင်းကတသက်လုံးလဲသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ပြန်ထားပွင့်အတွက်အစွမ်းတတိကိုပြန်ပေးမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ ဝိညာဉ်တော်လက်ကုပ်တီးပေးပါအောင်တစ်ခေါက်လောက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲတယ်လဲတဲ့နေရာနဲ့ तू ပြန်ထဆယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခဏခဏလဲဖို့ရန်အတွက်တော့ကျွန်တော်ကိုဘုရားခင်အလိုရှိရတော့မဟုတ်ဘူးအာမင်ဒါဆိုဖြောင်းမတ်တော်သူဖြောင်းမတ်တော်အကျင့်နဲ့တန်ရှင်းတော်သူတန်ရှင်းတော်တတ်တာနဲ့ဘယ်လိုသွားကြမလဲဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုဥဆောင်စေမလဲအခုချိန်ကြီးကခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဟာကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်အနောက်မှာခောက်ထားလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ပါသလား ဟုတ်ပါသလားဟယ်လိုအခုချိန်ထိအာမင်အန်ဗောတော်လေဗျက်ကင်ကဘပိုင်นพุกนาปนักเสียงจนขัดเวงปงตัวจังนังเป็นนังลงดำลอยน่ะตัวปลาผัดนี่หลงในไหตัวปลากะลงดำลาขัดเสียงจนทรงนังเป็นขาทางกวนเกยตัวเด่กนางตรงนาคาถาของอมเปลี่ยนจังอ่ะ quang ki pan pan yam chile hi ong ki pan panai ve amen thu kana kai fo mi dang an napuk pen ama hanga apu na kesak le hi lo hi che nang dei bana nang apu nai ve chỉ là sa đấy na to nặng lên nặng kia mà cái này chăng à khát sang chỗ là kia mà cái sạc lỗ nặng lên nặng kia mà sạc na ya hoặc khát tên satan hang chỉ chỉ lại satan băng cặp kè chơi người một <laughs> mà cái là bằng bằng nghĩ lại luôn à <laughs> thật sự, bỏ khát thế bên sa tan bằng in nắng bên ông chú sim lâu liền ấy <laughs> bằng ama kisam lâu pia nắng bên buộc đinh chị mình thế chẳng à ông yên lê lê về ông khút dẹp sẵn lê lê về na để lê lê chị amen hello อัลโหลนักมูนานั่นเองมูนานมุตักตักเต้านะตัวฮีแต่ปนะนัก่าของงานเปลี่ยนเชงานยะบาสตาเตของเป็นเซ็นต์เซนเตของเป็นนังเป็นมุนงเปียนตาโฮมเซลของวอร์ชิปของมกไกสักไอเกเลเอ็มซีของเซมสักที่นี่ขัดขัดขัดมกไหนานละมานังเป็นองเปียหินะ นางทรงเป็นตกปันทุพังเพียนะสะเท่าเล็กนาโตนางทรงนำบไก่เกตานักาท้าเดมเทมขัดองคันเปลี่ยนเจงาะฮีมุดปุบูปีปานาคิสันนะสับกิปานาอเวองไปปะ ลองลองไปนี่แกนองไตนี่ไงขัดไปแบกทรงไตไงลูกขัดเป็นอีคาท้าของงมเปลี่ยนเจง อาไต่ดิ่งของกิตุบยันจะใจไหนล่ะนี่ถ้าเราเป็นนั่งไต่สวีไปไปฟรีฟรีคิกของอมเจยนตาตอนนั้นนั่งนับไปดิ่งเงลยข้าเสียงจนนั่งไปลงแกไหนไปกระตากระตานั่งเป็นเยซูสิสันมองนะฮิมานีนะนโมนาเคมเปอ ta mà nụn nụn đình ba, bên, ông tên nhà thì nào mà bên anh nụn ném bác sĩ này chăng à, ông hô pì lại bên, ui chỉ đôi về, chỉ đôi về, ui, tôi mong con thôi rồi về, anh nụn ném mà chẳng mang tên bằng chế ta still small voice chế về in a voice đồng chế isung tek madam an ngopi na ikimi pam an lang ko manom lo ăn ayang ngô pi ấy về, mo na napal ma zong à? aman ngopi napal ding ndek lo eh changa napal ding aman ndek lo ông pal lo na ong ge na ve ai zong na zamo zalo nazana nazang euna pasienta pasienta pa pasienta nun hi takpiale Giêsu cái gì cùng bà hồn bà nasan tắc bia lệ năng răng ý đình này kia level um, ừ, số hình xả cao đấy hello <laughs> hello tôi nó giác chiang à tôi nó giác chiang à giờ cái của nó pin Nang Pen, pin ta nung Hei sao nè bay tê tê này về hello nó bay na bay vào vào này về bà a chỉ bên ông duy ông dâu loài nàng bên tôi lệ ama hàng hàng khát về buộc leo leo này về chị chị leo leo ra ra à buộc này về tôi nó buộc chàng à bel ama hàng người ta chạm mình nuông salwa ha ha siano Papa Siano. Ibang. Ibang. lian na ta chi na buk pa pa ni lo hibang mo midik hibang mo pasien ta pa ichi kibang saksi ichi aja kibat nakan bang nei bà xiên kia ngạ ông dạ cối về hi vọng mô mi địch mi địch chi là bú bà bà bà xiên ta là chỉ bú bà bà bú bà bà ni lô à bú bà bà bà xiên ta để tâm bị đặc ông mô cái về à bú bà bà bà xiên nó xem nó còn ông mô cái về làm năng cái về à tôi đánh kém biểu yết chăng bà hàng cái rồi em chỉ là ấy là ấy chỉ đã gia định nào thật kim mà cái điển kênh khát xiang cho bên kim mà cái sạc nghề lùi về hello tua hi tua hi tôi mới nói ấy bên bú kia nè amen tua ra là ông già cầu tạc tạc chiang ipa kia ngà ông già cầu tạc tạc chiang bên ấy là mà ông bằng tôn đúng bên isiam pipa dây suy về ông đình lấy kia nè satan tai kia satan tai kia điạc điạc xe <laughs> จอท้อบอลมามาเออหนูก็ได้เห็นด้านในว่าซาตานตายเขียตายเขียฮิเลียนเป็นฮิเลียนเป็นกาตาปาฮีกาตาปาฮีนิดังนินะมอในมีเฮียอมอนาเคมเปิ้ลกสิสันินซอฟเสียงตาจิอุมไอมันินกามิดิคี tuôn áp buộc zen zen hang kami dikhi ve ve la hi hallelujah hallelujah là lama ông pang pen isyam pi pa jesu hai ve wai akut ma ngon ngona song mei ma pon om lai về, bahang hi asi san nai san nyat luang nyat a ik mo na kem pe ông sob siang ông tan kia ong on pa pen jesu ai manina ei qua dây sư sư san yêu hàng hangin ấy tê pen kilom lâu pí mà bà sen ta ra ngã tê imanin ấy là mà ông bằng tôn tung pen hu pa cả sen chụp kilo dây sung nhẹ trong ông bằng bảo cái về isiam pi ba dây sư hallelujah good pen nato papa pe sen sen hing hallelujah amen tôi mình bắt đầu pan pen ngom pi hiei ấy là mà ông bằng nghe hiei amen ba percent trong imo na teng kem piu ông mai sa cái về bà hàng Jesus sẽ sẵn hàng áp ấy bên mi địch suốt khen ta bà bà xem ta ra ngã khen sa gam loa ra ngã thấy chăng à tàu pan bên ấy bên ông nghe chăng à áp ipuk dần dần hàng apu pa pa nilo bà xem ta tiếng chi là lại về amen amen anh apu pa pa ning bên tàu pan đấy mo Jesus đây na nun tạc này đàn mo hát xem châu đây na nun tạc đàn này đàn mo chứ ฮิโลไว้เวบางนั้นนุนตากดิ่งตัวปานงเดียมเสข้าเสียงโจองเปียกหนาหางปีตรงเป็นอีเต็งปนพัสเซนข้าเสียงโดนหนังเป็นองพงตกกิจนี่ตักตักอินเจเลหังอินุนตากดันดิ่งเป็นข้าเสียงโจอิมักไก่นานุงะเอ็นอสุยดิ่งซอยเวฮาเลลูยาข้าเสียงโจนองมักไก่เปียวเลยมั่ข้าเสียงโจนองมักไก่เปียวเลยมั่จุดใส่ของบาของนายกลับของไปพี่น้องเราดิ่งให้เว ông bay bị dân dân mà đấy xong à dù đòn tính đòn đâu alo alo bà xiên chú tàng cầu đình không ăn xăm tay ngay về ông bay bị tay ngay về vì nó xiên châu đun tàng nào tôi in đun tàng đang đang đi bền in ấy lùng sim chỉ để gia định nào tôi nung ta nòng đầu đi nè tôi hát xiên châu kia mà cái sáng đến tôi bà hát xiên châu tu ni ông mà cái nghe đến cái dạy nào, cái dạy bằng à bằng cầm tay nó luyện, cầm bao nó luyện tàu bà, nắng mà dạy bằng in, ông cầm tất thế sắc tại in. Kỳ hạp nãy bên tuấn bên, ama dạy bằng à ông nung tất sạc đình na, à lắm đăng tất tàu bà na, à siang châu nun tạc na to, ông nun tạc bị đình bên, hù bá khá siang châu về. Hallelujah! Hallelujah! Nhưng mà version anh nàyပြန်တော့ပြောမယ်. So, so หมอกเปลวมาอืมอาบางเป้าตะบางเบาน้ำจันทร์အဇဇန်အခုမြန်မာလိုပြန်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုမှနားလဲတဲ့သူတွေရှိရင်လက်ထောင်ပေါင်းဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲမြန်မာလိုပြောမှနားလဲမဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်တယ်၂ယောက်၃ယောက်လောက်ရှိလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပေးမယ်နော်၃ယောက်လောက်ရှိတယ်โอเคကြည့်အောင်တကယ်တကယ်တော့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်နဲ့တူရှိပေးတယ်โอเคဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နဲ့တူရှိပေးတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်မှမှကျွန်တော်နားလည်ရတယ်လဲဆိုတော့ဆောနာကျွန်တော်ပြောသလိုဒုက္ခအခက်ခဲရောက်တဲ့ချိန်ကျမှဖះအောင်တားပြီးတော့မှဖះသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်မျက်စိတွေကိုဖွင့်ပေးတယ်ညံလင်းတွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာအော်ဖះသခင်ကိုညီမစာချင်းကျွန်တော်တခါတလေနားလည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ကလေခဏခဏအချိန်ချင်းလဲတဲ့ဖွဲ့တယ်ဆောနာက तू လဲတယ်လို့ပဲလဲနေကြတာအဲ့ဒီခဏခဏလဲတဲ့အတ္တတာကြတော့တကယ်တမ်းဆိုရင် ယောမဩရကခန်းကြီးရှစ်မှာဗာပြောဆိုဇာတိပဂတိအတိုင်းကျင့်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဇာတိပဂတိတိုင်းကျွန်တော်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုဟာကိုကိုအလိုလျောက်ကျင့်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလေဝိညာဉ်တော်မဥဆောင်ခိုင်းတော့ဘူးကိုဟာကိုဥဆောင်တယ်ကိုစိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လဲနေကြတာခဏခဏလဲနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းရှိတယ်ခဏခဏလဲနေတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲတယ်လဲဆိုတော့ကိုဟာကိုပဲကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုဘဝကိုကိုမောင်းနေနေကြလို့ ငါပေါ့အောင်ငါပိုင်တယ်ငါစိတ်ကြိုက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မောင်းနှင်ကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေကဆုပ်ယုပ်ဆုပ်ယုပ်လာတယ်အခြေအနေကဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်မသွားတော့ဘဲနဲ့ခန်းချောက်တဲ့အတ္တဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတူရှိခြင်းကအထဲမှာတော့အတူရှိပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာ ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့အဲဒီဝိညာဉ်တော်အတူရှိခြင်းကိုကျွန်တော်အတိမတ်မပြုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုကိုယ်ဇာတိနဲ့ကိုမောင်းနေလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဆက်သွယ်ပြတ်သွားခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအဆက်ပြတ်သွားခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေကိုခန်းချောက်တဲ့အတ္တတာဖြစ်စေခဲ့တယ်။ခဏခဏလဲနေတဲ့သူတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာနဲ့ဝိညာဉ်တော်တော့ဘယ်တော့မှမပြတ်ထားဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီနေရာနဲ့အမြဲတမ်းဆွဲထူပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဘယ်တော့မှမပြတ်ကွက်သောသစ္စာရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ ဟာလေလုယာထိုဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုပြန်ဆွဲချူပေးတယ် now အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကပဲကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအိုးလမ်းကြောင်းတွေပြန်တဲမဆဲဝိညာဉ်ခွန်အားရှိအချိန်ကြာမှဘယ်သူစလို့ရှာတယ်လဲဆိုတော့ဒီမာနကစာရန်ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုမတော့တာကြာတဲ့သူเนาะဒါမှမဟုတ်အပြစ်တောင်မလုပ်တာနည်းနည်းကြာလာတဲ့ခါမှာမလုပ်တော့တဲ့သူက तू ကပြန်အပြစ်တရားတွေကိုပြန်တွေးဆောင်ဖွင့်တယ် तू ကအစင်သေးရှိနေတာ အရင်တော့ခမည်းခဏခဏလဲနေတာကသူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးခမည်းကိုယ့်ရဲ့ဇာတိနဲ့ကိုကိုဥဆောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလဲကြတာဖြစ်တယ်တခါကျကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောတတ်လိုက်တယ်အာစာရန်ကြောင့်ငါလဲတာတဲ့စာရန်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒီကျွန်တော်လဲတာတွေကဘာကြောင့်လဲတယ်ဆိုများသောအားဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုကိုယ့်ဘဝကိုကိုမောင်းနေလို့လဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့စာရန်ကဒီတခါတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းခမည်းနည်းနည်းလေး နည်းနည်းပပနားလည်လာတဲ့ခါမှာအကင်းပါလာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ကြီးကနည်းနည်းပပစင်ပြေလာတဲ့နေရာစပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီနေရာနေစပြီးတင်းကိုလာမြူဆွဲတယ်လာဆွဲဆောင်တယ်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်တလားဝိညာဉ်တော်တင်းကိုလာမြူဆွဲတဲ့ခါမှာတင်းမကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဘယ်တော့မှမမြူဆွဲဘူးခမားကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပဲလာတယ်အရက်ကြိုက်လားအရက်နဲ့လာမယ်ယာထူးကြိုက်လားယာထူးနဲ့လာမယ်ပတ်စံကြိုက်လားပတ်စံနဲ့လာမယ်စံကျင်ဘက်လိန်ကိုကြိုက်သလားစံကျင်ဘက်လိန်နဲ့လာမယ် ဆိုတော့အဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ကျွန်တော်မြူဆွဲပြီးတော့မှပြန်လဲသွားတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့နောက်ကိုပါသွားပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုမတားလို့မဟုတ်ဘူးနော်တားခဲ့တယ်ငါသားမလုပ်ရဘူးဖရာသခင်ရဲ့တားသမီးတွေဖြောင့်မတ်တော်သူဆိုတာဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်နဲ့သွားရတယ်တန်ရှင်းတော်သူဆိုတာတန်ရှင်းခြင်းအသက်တာနဲ့သွားရတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ကိုတားခဲ့သေးတယ်အထဲကနေဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲတားတားဘယ်လောက်ပဲပြောခဲ့ပြောခဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလစ်လူရှုပြီးတော့မှဟိုးမှာစာရန်ပြောတဲ့ free ကိုပဲကျွန်တော် လိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လဲသွားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလဲသွားတဲ့ချိန်မှာစာရန်ကတိတ်ပျော်ပြီးတော့မှအဖခမဲတော်စီသွားတိုင်တယ်ခမဲတော်ဖီးယားဒီလူကထောက်မတော်သူလို့လည်းပြောသေးတယ်ခဏခဏလဲနေတယ်တန်ရှင်တော်သူလည်းပြောသေးတယ်ဖီးယားသားသမီးလို့လည်းပြောသေးတယ်ခဏခဏလဲနေတယ်ဒါလားဖီးယားသားဒါလားဖြောက်မတော်သူဆိုတာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကခဏခဏလာပြီးတော့မှပြစ်တင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကို အဖခမဲတော်ရဲ့ရှေ့မှာဇောရကလာတက်နေတဲ့သူကစာရန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖခမဲတော်ဘာမှတော့မလို့ရသေးပါဘူးသူ့ရဲ့ညာဘက်မှာထိုင်နေတဲ့လေယုံတော်ဘက်မှာထိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်မတ်တရလာပြီးတော့မှအချင်းစာရန်ငါးနောက်တော့စုတ်လောဒီလူဟာဟုတ်ပါတယ်အခုတော့လဲနေတယ်တုတ်တော်လည်းပဲငါ့ရဲ့အသွေးအဖြစ်သူ့ရဲ့အပြစ်စေးကြောခြင်းသူယုံကြည်တဲ့တကြောင် တရားမှာတရားရခိုင်တော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သူသည်ဖရာရဲ့ရှေ့မှာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယက်တီပြီးတော့မာမမမကျွန်တော်ဘက်မှာယက်တီနေတာဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်မလာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်အားလုံးသူ့လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာသူ့အသွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစေးကြောတုတ်တင်ပေးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြစ်တင်နေတာက တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တင်သလားဆိုတော့မတင်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ယေရှုကအဖြစ်တင်သေးလားဆိုတော့မတင်တော့ပါဘူး။အဖခမဲတော်ကျွန်တော်အဖြစ်တင်စီရင်သေးသလားဆိုတော့မစီရင်တော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး၈မှာအကိုင်းကတင်းတဲ့နှစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူအားလုံးတွေ့တဲ့ there is no more condemnation အပြစ်တင်စီရင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ hallelujah hallelujah တချို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံသွားဖို့ရန် တော်တော်လေးကြောက်တဲ့သူရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲသလားဟိုမှာတဲ့ငါတို့အဖြစ်တွေကိုပိတ်ကားကြီးနဲ့ပြမယ်တဲ့ရုပ်ရှင်ပြသလိုပြမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသွားရတော့အလိန်ခံလိုက်ရတယ်တို့ပဲဘယ်ချမ်းပိုင်မှာမှမပေါ်ပြတာဘူးကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမှာကအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုယွန်းစရာကောင်းတဲ့အားတွေကိုကြည့်ဖို့သွားမှာမဟုတ်ဘူးတို့တွေကအဖြစ်ကင်းသောသူတွေရောက်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လမ်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးနေလဲဆိုတော့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ပေးတယ်တဲ့တချို့ကပြောတယ်လေနေစရာခန်းတွေပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတချို့ကစဉ်းစားနေတာငါအခန်းပို့သေးပြီးတော့မှသူ့အခန်းပို့ကြီးမလားတွေပါစဉ်းစားတယ် no no no no no အဲ့လိုမရှိဘူးရှောက်ရှောက်မပြောနဲ့အဲ့ဒါတွေကျမ်းစာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကျမ်းစာပြောတာကယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့စောက်လုပ်ပေးတဲ့အိမ်ဒီ apartment မဟုတ်ဘူးနော် အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာပြောလဲ mention လို့ရေးထားတာ mention ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ billionaire နော်တကားတဲ့ကို millionaire သူတို့နေတဲ့နေရာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဘလောက်ထိသားနာလဲအဲ့ mention တွေကိုပြောတာခြံဝင်းအကျယ်ကြီးနဲ့အိမ်အကြီးကြီးနဲ့အဲ့လိုပုံစံပြောတာယေရှုစောက်ပေးတဲ့အိမ်က apartment မဟုတ်ဘူး hallelujah mention တဲ့နေရာမှာ hallelujah amen အဲကြောင့်လောကမှာ mention တဲမှာမနေခဲ့ရင်တော့ ကိစ္စမရှိဘူးအာမင်ဟိုမှာနေရမယ်အာမင်ဆိုကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်စားတဲ့အခါမှာဒီယေရှုခရစ်တော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အိမ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ဝင်စားရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဝင်စားမှာလဲ။အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့မတွားနိုင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုသူ့အသွေးကဆေးကြောပေးကြောင်းကျွန်တော်တရားမှာတရားရခိုင်နှုန်းယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်တယ် ဂျုံနေသူဆိုတာတင်းရဲ့အဲ့ဒီသူ့အသွေးအားဖြင့်အပြစ်အားလုံးဆေးကြောပြီးကြောင်းတင်းယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာဒီအဖကမဲတော်ရဲ့ရှေ့မှာတင်းဟာအပြစ်တင်ခြင်းအခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခဏခဏလဲတဲ့ဖြောင်းမတ်တော်သူအများကြီးပဲဒီထဲမှာလည်းရှိတယ်အာမင်ဘေးပင်ညောင်ကြည့်ပါလို့မပြောပါဘူးအိမ်ရောက်ရင်မန်ထဲမှာကြည့်လိုက်မြင်ရတယ်ခဏ ခဏခဏလဲတဲ့သူလေမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားအိမ်ရောက်မှန်မှန်ကြည့်လိုက်ကြနော်အဲ့မှာမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏလဲနေပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမပြစ်ထားခဲ့ပဲနဲ့အမြဲတမ်းဆွဲထူပေးသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဖြစ်ပါလေလက်ကုပ်တီးပေးပါအောင်တို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြန်ပါပါโอ้ย ဒီလောက်ဆိုတော့နားလည်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်နားလည်လားရှင်းသွားပြီလားဘာမှမကြံတော့ရှင်းလိုက်ပြန်လဲဘာမှမကြံတော့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တွေကိုအပြစ်တင်ဖို့အတွက် ရှိနေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကလေဒီဓမ္မတိခေသုံးဖို့ပရိညင်တရားတိဘတ်မှာဝိညာဉ်တော်လှူရှားတဲ့ပုံစံနဲ့ဓမ္မဟောင်းခေသုံးဖို့ ပရိညာတရားအဟောင်းတော့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးရဲ့ပရိညာတရားအဟောင်းတော့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတာကတော့ကြည့်ရအောင်ပရိညာတရားအဟောင်းမှာတော့ကတော့ဝိညာဉ်တော်သည် prophet တွေကိုအသုံးပြုတယ် ye prophet တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလူတွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုနော်မင်းဒါဒါဒါမားတယ်ဒါမားတယ်ဆိုအဖြစ်တင်စီရင်ဖွင့်အတွက်တော့မို့အဖြစ်တွေကိုပေါ်ပြပေးနေရတာနော်မင်းတမလောက်ရဖို့ပါတဲ့ကြပြကျွန်တော်တို့ချိန်တာရွာရှိတယ်ဘုရားကလေ နမအောင်ခင်မှာပရိညင်တရားအောင်ခင်မှာသို့တော့လက်ဝါးကတိုင်းတရားမို့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်အပြစ်စင်ရမယ့်အရာအားလုံးကိုသူ့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှအစင်ရင်ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအဲ့ဒီအပြစ်တင်မဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုယေရှုယူသွားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုအခုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာလေဟေးမင်းမှာဘာအပြစ်ရှိရနော်ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်စီရင်နေတဲ့အာမျိုးနဲ့ဝိညာဉ်တော်အလုံးမလုံးတော့ဘူး လူတချို့ကတင့်ကိုဆူတောင်းပေးလိုက်မယ်ဟာမင်းတို့အိမ်မှာအဖြစ်တွေအများများတယ်အဲ့အဖြစ်တွေစေးချောက်ဖို့ငါဗာလဲဟိုစိတ်တကောင်တိုက်ရမယ်စိတ်တွေးသွင်းရမယ်ပြီးရင်ငါ့ကိုလည်းအာ9000 9900ပေးရမယ်ယုံယုံအောင်လေခொနစ်ကနန်းတွေပါပြောရလေ no no no no မယုံနဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်လွတ်ဖွင့်ရတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တငယ်ရဲ့အသွေးတွေပါမလိုတော့ဘူးယေရှုအသွေးတော်ထာဝရတိလုံလောက်တဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအခုခေတ် prophet တွေပြုရမယ် prophet ပုံစံအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူး no ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကို condemn ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူး convict လုပ်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ် conviction ကိုပဲပေးတာ condemnation ကိုမပေးတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့နားလည်ရပါကဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်ကို condemn လုပ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူး convict လုပ်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါအဆိုးအကောင်း အကုန်လုံးကိုတွန်တွဲပြီးကျွန်တော်အသေးစိတ်တွန်တင်ပြသပေးတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါလေးနဲ့ပြောပြီးတော့ညီကုံချုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆရာကြီးယူဒတန်ကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အခန်းငယ်16ကိုကျွန်တော်ကြည့်အခါမှာဥပစ္စေဆရာဆိုတဲ့ဘာသာပြန်တာတွေ့ရတယ်။ဥပစ္စေဆိုတာကအတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာဒီအခုမှရောက်လာတဲ့ကိုရင်လေးတွေကိုဘုန်းကြီး ဘဝအနေနဲ့စတင် ပြီးတော့မှဖြတ်တန်းရမယ်ကိုရင်လေးတွေကိုဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုစားရမလဲဘယ်လိုဘယ်နေရာကိုသွားရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစကားပြောရလဲဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတာအသေးစိတ်တွင်တင်ပေးတဲ့သူကိုဥပြည့်စေစရာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီပါဠိပါဠိဘာသာစကားလေးကိုဒီစကားလုံးတစ်ခုကိုဆရာကြီးယူတန်ဟာဒီနေရာမှာသုံးတာတိတ်ခွန်ရတာပဲအသေးစိတ်တွင်တင်ပြတာပေးတဲ့ဥပြည့်စေစရာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးစရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်တာအဲ့ဒါကတကယ်တည်င်းကောင်းပဲစုပ်ပြတ်တတ်သွားပါလေစေခမညာအသေးကွဲပါလေစေအသေးပြဲပါစေအာမင်ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါလေစေဝိညာဉ်တော်မစွန့်ပြစ်ခဲ့ဘူးဝိညာဉ်တော်အမြဲတမ်းသူရှိပေးတယ်ဟာလေလုယာအိုးကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာဖွင့်ပြချက်တွေဝိညာဉ်တော်ပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဟောကျွန်တော်ချင်းလို့မပြောတော့ပြန်ဘူးမိသွားပြန်ပြီ 또이짱이나 학사베베 에라짱 찔레 라생도 상아 아군상 때도 기방 미코 증강하게 돼 또이면은 나 똑바벤 후바 가생 쪽벤 애용우 넘게다 ai sunga ong teng yat hu pa kha san tho yin itanem na tampi om ding e apu pa pa om ding e pol hat te to pan ki pan nang tha na to nang le chi nang nang le lung sim tha na to nang khen sat khewe zama ma tep non ke ning chi na lung sim tha na to khen sat po khat te lung sim tha tak pia cha za tep non lo tak pia ไอ้ห่างปอลคัตเตเป็นอารมณ์ซิมทาดเมลอยจังอ่ะ hani rum kit gong chang an ne kit changa aza tom ma phok ngau ngau ke zong ngau ngau ke mu pa lai bang mu pa asel zong ma ma hi ven <laughs> amu ma ke de <laughs> asel na man the hi ven <laughs> mu pa lai lai top kak kak ke nuam sa loa à khung au ngau zunga nuam sa ke lung sim ta lo e changa ma pen to za te ki te te zu ma ma đòn non ke ning chín, na lung sim ta na ta ken sat ke sam wai u te nau te khat ve chang mo Giêsu cái gì cũng được hòn pa isan kít chăng apol khát tên mình tua inun tak na khem cái lâm đăng lek chỉ sẽ chào mò apol khát cái lâm lăng đâu rồi cái sao, anh à, ấy mà bằng apol khát lại พอเขาแต่บางสูกสกานไราสูกเต็กตะกีไรนี่นะงาหายคัดเบกดอนตุนทอคัดของอดอนกายคัดอดอนกังกังมังมังเสนอตอีนุ่นตากนากิเคลนาอิจิเป็นเปลี่ยนทักนายเลยเวอิตาเลียนุ่นตากนากิเคลอิจิเป็นอารมณ์ดำมวยลอกไอเวไอ้ส่งนะตัวสังอ่ะโอ้ยจะเป็นังี้ตายเจสุกจิกุมปาละคนไปอิสานนาเป็น 一莫那看表耶稣是啥人，昂索想大一家，咋啊咋那乌那么难呐，都出比马萨做一遍，多一遍哎用公平，哎那嘞，我们一起看那一天呐，一天呐，伊那有得讲，昂偏偏得拜那恩叫北一边么，北就这样，bằng dia nó nào chỉ, inu teh paten ang cipai bima, ai na le anh nói lại bằng nghĩ tay chẳng cần khát ông lao chị ông sát già già bạc à tôi bên tắc tắc hạt inao tế bằng hàng anh chị em chứ lệ inao ấy ông pin pin tập bài về ý hệ là đỉnh mà xong không chỉ có bằng kèm à bằng ấy phải mấy ý bà ấy giờ kiểu thấy non sao rồi chứ kiểu mong vô khá đỉnh cây chỉ kẻ ta to pen idu te mu lo ki kom kala ipa te mu lo ki kom kala ong pin pin mai chi chi lai lang ei jong he sok lo ta jo chi vat ta nu te nu te mu lo na kha da chi bak ki ve mo tak tak amo tak tak pen inaw e ve aina ayang ipa te nu ten pen inaw te gum te te to pen izo mi ngei na ki che ve tên khéo nghĩ là vì sẽ à sẽ ông bằng phùng nào tên kiểu tên dòng kiểu lâu hì cái chất tè tè tôi bên gum ít chị tuổi về à kiểu lâu hì bằng mọ lâu à mọ lâu hì bằng mọ lâu in nào tên mọ in inu tên mulo, dễ chứ ngà mọ hello gum ít chị bên à mọ lâu khát bên mọ lâu tăng sắc số lâu rồi nè mọ ghê gu nắp bia à, mọ lâu tăng sắc bên gum mày về đặt cả, ai nà lệ ai nà lệ tuổi về ấy giống à mọ lâu phí đi bằng mọ lâu nang mộ lùa cái sao alo xe thằng khăn đòn bằng chạy ta tu un chang emi ta bên piang chắc nái kêu tê cái chỉ lẻn kệ đến chỉ lẻn ná hẹ ngầm rồi ta anh em ông ấy bên khó tôi nè hóm kiều kiều <laughs> dây sư bằng thầy mèn lấy <laughs> là hóm kiều kiều tu kiều kiều sao <laughs> ได้จังหาตุนจังอีหุ่นสัตว์ดิ้งจังกี่ดอมดิ้งใจเสดังกันดอนเนี่ยบางใจตาอีเวกเปียบยังทักขีหนังไม่เต้กิจดิ้งจะเสอาตตากับยังทักยังไงลูกปลุมตั้งตั้มพิจารณาได้ไหมจีนอมนาบางใจตาอินุนตักนากิเคลนาเป็นเปลี่ยนทักนาฮิเซนเซนละวะเจสุกจิกุมปาองค์ปาอิโมนาเข้มไปอสิสันโตองศอบเสียงเอจิอาณอุปนาอินเป็น gup kian na chupa nga sa ki soi ve ton nun tak nang ki kel pa in dong bel al tupi lua e mo ki kel ke en lai le tua na apuk pa pa hi mok le te pen nang pen pasien wang nang kyang pan tang non lo dinga e changa min zo nang zak pa non lo ri e mok e pe itel sem na itel sem na nanga sa gup khet na belai le Jesus cái gì cùng ba lần pan nasan na nga anga hi mok nai e changa นสุบนั่นเองเบลอมโลมาไอเวไอ้ตรงนสุบตั้มปิตาโกมไอ่เวบังสมัยตานวังสุมไอเววังในนอนโลมีน้องสักปนอนโลวังกินในนอนโลเวลาของเตบัวบัวกุณสาบังมีตัดกาบังอาสันสักเจใจนอนสลัวฟรีฟรีจิกเกย์ฮ่าปัศยันวังเป็นนั่งตัวองต่างนอนโลยอัเจ้าตัวพันกี่ปันไอเวเล็มนอนโลแต่เจ้าห่ะนั่งนุนต่างน่ะฮ่าปัศยันวังไม่บังองค์กิลังนอนโลเอ ตัวเป็นปัสยันเด็กนั้นนุนตากนับเป็นตัวร้านนี่ลนะอาเซียงเท่านุนตากนับอินนันตากเทคนิคเป็นองหูดิ่งฮัสเซียงชวีหูนาโตอิตายดิ่งมอยเวาลุยาอีกาส่วนจังอีเปาจังโออิสยาอีเอกดานปัจจุบันอัตกะอันนี้เราตงอ่ะองหิลดิ่งปะหูปะกาเสียงจะเป็นอิสุงะองเตงตายจังอ่ะอันนาเกมเปียวอันนาเกมเปียวนั่งเทนาสวง นอนเราดิ่งนั่งอูดปากกรต้นนอนเราดิ่งนะนิสิมในสมัครเสียงจวีนัสเซบนา bulpu zaring in khasem cho makai na ki bulpu zaring nai tave hallelujah hallelujah hallelujah tôi to tòa to khasem cho makai na nunga nong nui nong zui tak tak chiang nang pen asyang thâu nun tao na to nung ta thei tari này ve mang tên là bad habits china tòa i bad habits pen jaisu gum pa le hon pa ong tan pa isan ki chang na be pa sam loi ve bahun chang be zo yam chile khas yang thâu na ki cái sak cha bỏ khát tên chè khát sang châu ông cung khát sang châu ông cung sugin chi chi te pai na sung ha om kini lo yam chi này về wa na sang nghe na na sang nghe na bahang sami à lệ om lộc mà cái sami lo ấy về tun ya câu anh này không chi ni biết thế cái chữ băng phù anh <laughs> này đi vóc sa ác sa phê không được dạ dạ chi ni ก็อันนักินไหยกันเพมอิจาตากมามายะอิสยาปาอมโลวิโลอมเยกุนะพี่ก็เน็กเน็กสั้นแก่ไงเป็ดยามยะมาบังอาจินพูดแก่ตาก็สำเกเลี้ยงอิจาตากขัดินเป็นองไปปาดิงนะเศร้านะองไปดิงไอ้ตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยดิงนะเศร้านะฮิโลยอ respected person never do like that ama respected aja ama iza atak hari jengah abang ama om loh lo isap kulmo gay be siaho kau to om ne kau mo si kau beli kucing gay eh ken belum tau ingat cita man saya <laughs> ama hari mang dar saya <laughs> tahu nalian pito kisamita udah naute om loh mana kisamike ye om gay gu napi abang kisam yam cile en iza tak bol na pen ila nai ve khasyang chong kum su ni chi om lo pi sap nai lo e ama na sep na dinga en ipal na ila nai zo mo ve respected person ke chang chong pya ta ni la phit de amen amen to hi doi mun na khasyang chong pen nang phal na nang i lung sim de na om lo pi na asem no mi lo e ve ma pen တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနူးညံ့တိမ်ပွေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အာဒီလိုမျိုးမှတ်ထားလိုက်ဒီနှလုံးနဲ့မှတ်ထားလိုက် decision desire and decision ကျွန်တော် desire လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တောင်းတတဲ့အရာလိုချင်တဲ့အရာကျွန်တော်တောင်းတတဲ့အရာမပါဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘယ်တော့မှအလုံးမလုံးချင်ဘူးသူကသူမရှိလို့မဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်ကျွန်တော်ယိုသေးချောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဂုံပြုတ်ထိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်ချောင်း respect ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်စင်းကြွပါလို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့မရှိလို့ခေါ်နေရမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအလုတ်လုတ်ခွင့်ပြုနေတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုတ်ပေးပါလို့ပြောနေတာ activate လုပ်ပါလို့ပြောချင်တာ hallelujah အတူရှိခြင်းကိုအလုတ်လုတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြသတယ်နဲ့ဝိညာဉ်တော်မရှိလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုအလုတ်လုတ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီ desire လို့ခေါ်တဲ့လိုချင်တဲ့အရာတောင်းတတဲ့အဲ့စန္ဒမပါဘဲနဲ့ ကိုယ်စံတော့မပါဘဲဝိညာဉ်တော်အတင်းအာရမအလောက်လောက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးနူးညံ့တိမ်မွေ့သောသဘောရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်ရဲ့စံတာအပေါ်မှာအလောက်လောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူဆိုနံပါတ်1ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ခေါ်တယ်ကိုရောရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဘုရားကိုကျွန်တော်စက်ကတ်တဲ့အချိန်ကြာမှဝိညာဉ်တော်လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်အထဲမှာအသက်တာမှာအလုံးလုံးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးတော့ပြောနေတယ်အားလုံးတော့ ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးပြန်ကျင်နေကြပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အမြင်ကတ်နေကြပြီလားမသိဘူးခွန်အားရပါသလားကောင်းချီးရပါသလားသူဖာနှငါအောင်နာသူဖာနှငါအိမ်ပါအာမင်တွာဟီတူပီအင်းုံတောင်းနာဆွာခဆန်တောတူနီဘန်ဆန်ဒင်ကီယမ်ဘန်ချာကမ်ဂမ်တာအာကမ်ပေါဒင်ကီယမ်နဇီယာ na tong luan zia ong lam lakan la ong il ta in cha nisima eipen nisim nisima hasyang thawi ong dip ding akipa akisam te hi hu ding kisam loi changa hu pa kha sang to ki chi zoi ve hallelujah ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့မအစပေးနိုင်တဲ့ဘုရားမအစခြင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာအတူရှိပေးနေရကအတူရှိပေးနေရသည်မဆခြင်းလုံးလို့အတူရှိပေးနေတာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်မတိတ်ရရင်နဲ့ဒီသချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေကုန်းချုပ်ရအောင်ဆူတောင်းရအောင်အတူတူဆက်ကပ်ကြရအောင်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဇုံမီသချင်းလေးတစ်ပုတ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်အားဖြင့်ပေးထားတဲ့သချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်လာခဆຽງထိုးဆိုတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချင်းဆိုပြီးတော့မှဆူတောင်းဆက်ကပ်တဲ့အချိန်လေးယူချင်ပါတယ်မနေ့ပြန်လဲကျွန်တော်တို့အာ SB MC မှာကျွန်တော်ပမာလိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်များတင်အချိန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်နေ့လယ်7:00နာရီမှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူလို့ရပါတယ်။ဒီကချီးမွမ်းကြမယ်။ညနေအာ7:00နာရီကနေ9:00နာရီထိကျွန်တော် တင်တန်းဖြစ်ပြီးတော့မှဟို6:00နာရီကနေစပြီးတော့မှ Night of Worship ကျွန်တော်နဲ့တူဘုရားသခင်ကိုတို့ကချီးမွမ်းကိုးခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီမှာတော့ပမာလိုပဲပို့ပြီးတော့ပြောဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီချင်းတို့နဲ့ဒီပမာလိုပြောနေတာက အားလုံးတက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဒီ by language ပေါ့လေကျွန်တော်တစ်ခုစလုံးသုံးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ပြန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဗမာလိုပဲပြောမယ်အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တဲ့လောက်ပြောမယ်ပေါ့မပြောနိုင်လည်းမပြောဘူးပေါ့ကွာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ်လိုမေ့လည်းမေ့ပလိုက်မယ်ကွာဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပမာလိုပို့ပြီးတော့မှအထူးပြုပြီးတော့ပြောမှဖြစ်တဲ့ကြောင်းလာခဲ့ပေးကြပါကျွန်တော်ဒီအကြောင်းရောက်လဲကျွန်တော်ညပိုင်းမှဖြစ်ဖြစ် မနေ့ပြန်နေခင်နေခင်မှာပြကျွန်တော်တခါပြန်ပြောပေးပါမယ်ပို့ပြီးတော့မှရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်သိစိတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီညလည်းကောင်းကြီးရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကောင်းကြီးရပါသလားဝိုင်းဟတ်ဝေဝေချန်ကအေးလေအေးမကိမကိုက်စက်နုံဒင်ကင်အီလုံစင်ဒိတ်နာမအန်ဆွမ်သေးဇဲလနာအတော်တင်ငယ်ဝနောင်ကိုင်မမပင်မတော်တင်ခဲပကန်တနီနာအေးဒိတ်နာတော့ဟိနောလွင်ဟတ်ဆန်ထိုဒိတ်နာတော့ kamtaringi tayang. Haleluya. Kiap niya dinge. Amen. To pen tuni abe kiap ding lo. Nisima ikiap kuli mo kay be. No nisim khasang to nakisam na. No bel telo ke bang bel kisam pa pa kay be. Ay na. To ay kele ay le pen hi kisabay lua eh. Adiak deka ay mi te bang bel kipasak pa. กี่ภาษาเราเราใบมาใหม่เลยอาบังยังสิเลยฮีกิสบายรวยมั้งไว้ ตัวจิโลดิงจิเผาเผาโลดิงเองข้าเสียงโทมาปีบอลดิงเฮียงฮาเลลูยาตัวข้าเสียงทมามุนองลวเห็นไรเลยอินุนเนมนาของทรงเป็นข้าเสียงโทมามุนองลวเจ้านุนเนมนาของทรงองไปเขปานิซอยเวอามมน ลุงด้วยนาจีของเองข้าเสียงทวายเวตักตะกาอามิหิงเป็นวันลุงด้วยจิบอมเทโรเวตักตะกาข้าเสียงโทองเปียกเด็ดทรงซอยเวฮาเลลูยาอามมนใครเลยฮิลาสันีนักกียบนาในความนี้มั้ง cho hồng loa ô, mi kim tu nga ho ki wa im no a kêu go nun ta na ho lo ngô qua bằng yên thì mưa na hồng

向左，老个向左，不能落。Mi kim tương a o i wa i no. A kêu con tương tăng na. Ra kêu con tương tăng na hồng lô ngô. Hồng lô ngô. Qua bằng y đi mưa na Central O.